За зулаа. Зулаа намаа хоёр маань үлцээрлээ. Тоглоом моглоом яах юм бэ? Нөгөө хоёроо зүгээр гоё дасгал те сунаалгаж мнаалгаад яачих. Сунаач нэстэй тэгээд нэрээ аваач юм аас тэгээд. Бидээс амар сүртэй шүү дээ. Пост марафоны хоёр ирлээ мэлээ гэж. Тэрсээ даа арай буруу яачих гээд яваад. Сот чи баг боцгоос заа. Өөж мөдөө тий. Тайрыг орж ирэнгүүт бас нэг гоё юу бэлдээгээд нэг сюрприз бэлдээгээд. Тэ бас болчлаа. Бүгдийг. Бүгдийг. Тэгээд бид нэр ингэсэн ахгүй дундаасаа мөнгө өсгөхөд энэ хоёрт мөнгө өгөө гэжсэн болоо. Хаач өгний хой санаас гэжтэй. Энд тэгтээ яг энэ санааг би төвшүүлсэн чинь бид нар дөрүүлээ дөрүүлээ дургу гэсэн юм байна. Би төвшүүлснээр би өөрөө ч гэсэн амар дургу гэсэн. Тэгээ хамгийн сүүлд нь яасан? Хоолоор дайл гэснэ бас хуульчлаа. Тэгээ баяжтаач яасан. Хамгийн сүүлд нь яасан ахгүй. За за угаасаа гайгүй юм чин дээр орд сад энэ хоёрыг дээш нь гаргах чи. Тэгээ одоо та дээш гарах уу? Үгүй. Энд чинь суулах уу? За энэ хоёр нэг энэ хоёр бас ямар юм суулгах нь бас үзье. Юу юм бэ? Энэ нараа янз бүрийн тоглоомод байгаа. Бид нэр хэлдэг байхгүй юу? Харин амар амар зүйлтэй ойлаа. Яг ихээс өмнө Ийм цаг байлаа. Тоглоомын нэрийг битцсэн. За хин зулаа зулаа нэг явчихсан. За одоо би нэ за одоо одоо. Чин бүгдээрээ тоглох юм. За. Яа цэнзэр. За огт юм ярихгүй. Ярил хасагдана гинэ. Хин бицсэн. Огт юм ярихгүй юу? Төвшөөр болж байсан. Төвшөөл. Чинээс хатсан байна. Тий. Гэхдээ чинээс хатнаа. Яг юу болж ирсэн? Ха? Мм. Я би яг болохгүй нэг байна. Байж ханаа, байж байж. Дөрөв нөө байж байж. На на на. Юм ярьж болох юм ч одоо ч зөндөө юм ярина угаасаа. Үгүй энэ утга чинь ямар ч эргүү мүү. Амар хүчтэй ингэхгүй болох юм байна. Гарын бан homemade dumplings. Оо ганцаар юм чи ямар сайхан юм бэ? За эдгээр чинь нийлээд нэг утас бид өдгөө хийсэн шүү чам. Энийг битээ юу яагаарэ? Энд чинь үлчиш шүү хараа. Наацсан хараа штий. Заавал. Тэгээд яг дуугаар караоке дуулах юм уу? Хм. Хм. Аа. Аа дүүжнэ. Тосоо яа мэт хэрэгтэй гэж. Аа дүүжнэ. Оо тэрийг бацаа. Өдөр чи. Йой. Төсөл төсөл хийж. За энэ горовч бас бас гоё гүрэх юм аа. Ямар хайргүй гурав. Энэ ямарч наад манай горовч зөв энэ суугаад авахгүй хоорондоо ярих авахгүй авиагаар. Хоёр харьцаа үүсгэж байна. Тэгээ харьцаа үүсгэж чиж сайн ойлгож гин үгж явж байна. <laughs> Санаандгүй ярьчлаа шүү. Аа. Аа тайлбарлаж дуулнаа. За би яач. Чи надлаа хэлээ би ойлгочих. Хоёр хоёр эмгтэй байгаа юм чи одоо эрэгтэйгээс эхэлсэн дэр байна. За номоогоос эхлэе. Номоогоос эхэлнэ. Номоогоос эхлэе дараад нь хамгийн сүүл. За намайг дэмжиж өгөө. <laughs> Хүй. Сэ заагцсан уу? Арайс ус шиг болж байна. Хамгийн бэт бэт. Надад Аа. Дуулаад байж тээ. Чи хамгийн байд оо. Чи бол хамгийн байд. Унаана. За, гой дуулж. Чи нөө дүүрч байсан уу? Аа, огцоо. Төлөөлөл гадаа. Чи одоо байтман тэгээд аа унжилсан юм аа. Аа харагдаж байгаа шүү. Ухаа аа зүйтэй. Яа, намаач бас л гоё болоод байна. Аа, аа, ганц үл. Аа. Е, е гэдэг нь яах вэ? Аа. Би яах вэ? Яа яа чи юу? Аа нүгээр. Нүгээр. Яа гэдэг юм. Яа яа. Мм. Мм. Ханаж татгүй. Ханаж татгүй. Аа. Өглөө би баг. Мм. Мм. Мм. Өөртөө чи донтуурч хаа. Яа. А өөр оохгүй хүндээ өгч те амрууч насгамаар юм. Мдада чи бол байд байд хүүхэн бай бай чи бол байд байд. За за намаа байна. Нэг юм харин жоохон таалагдсангүй. Ее ее. Е е бистэ тэгсэн чинь е е е. Нэр е е чи энэ байх хэвээр. За одоо хий одоо зулаа. За зулаа. Яа н одоо ван симбрүү энэ трийг яаж хийх вэ? Яа ван симбрүү яаж Ван симбрүү шүү дээ. Тэр ван симбрүү дээр инким шүү. Аатын хэлээрээ. Аатын хэлээрээ. Баяр баяр цэнгэл ван симбрүү гэдэг. Ван симбрүү. Ван симбрүү. Ван симбрүү. За. Торох шиг зөөлөндөл бэтэр. Квэтэр. Квэм үү? За. Тавас бодоггүй. Пай. Пай. Өөртөө сая цэвэрлээд үзсэн. Хараа. Мөхөрлөө. Мөхөрлөө ямар амар үзсэн. Инхирэл мөхөрлөө. Үнэн бол. Аа. Тэгвэл би тэрсэн Аа. Бро тэтгийг. Хэрэгтэй үлэн. Аа. Ээжигээ. Аа. Ээж байдаг юм. Ээж гэрн жоохон гамгүй өрчөө. Эсвэл нас тааж байгаа юм. Энэ л байсан. Наа. Авчих бай. хоолоо өвдөд байт лээ. Аа энэ аа аа энэ ялч болох ёстой шүү дээ. Харин ингэ явын явд дуурахгүй болохгүй. Аа за тэгвэл асуулт асуугаад аа тэгээд юу? Хариулж тайлбарлаж тийм. Аа за за тэгвэл ингэ. За тэгвэл нэг нэг супер асуулт. За тэгээ тэгээ тэгээ. Анхны хайрыг чинь нэр хэм бэ? За. За. Одоо нэрийг дүрсэлж үзүүлээд хэлнэ. Тэгээ бид нар нэрийг олно. Өндөр Жишээ нэг их гэдэг шүү дээ. Өнөө магнат зулаа. Зул зул. За зул. Магнат цэг. Камер аваад гэрээ. Магнат цэг үү? Магнат. Нэргээд авчихсан. Итгэр итгэр би үгүй үгүй сонс гэж. Чиг чиг. Сонс гэдэг. За. Зулаа. Зулаа төөнөм. Анхнаар. Аа. Нэрийг хэлэх нь. Чи хэлээч тээ. Аа. <laughs> Яса чи нэрийг нэвтсэн үү? Чи нэвтсэн үү нэрийг? Аа. За. За зүрх. За. Тэнцэг. Чи чи би. Аа. Сүм сүм сүм дэжсэн. Сүм дөө. Есүс юу? Юу тоо? Есүс үү? Есүс сүм дэвжсэн байна. Аа юу юм? <laughs> Бишээ бүгдээр нэр олох гээд байгаа юм. Харин тий. Зулаа. Аа зулаа. Хам лам лам лам лам чи лам ажилласан чи ажилласан ажиллаад байсан ажиллаад байсан арай аа байж байгаа байж байгаа энэ их гоё болох ажилласан За за. Зулаа дээр найзс. За зулаа. А зулаа дээр. Ариука. Биш ээ биш ээ. Энэ юм биш. Би би таах гэдэг дээ. Яваа мэж. Моги. Хм. Зулаа. Энэ юу юм бэ? Адиссэн. Адис. Мэрэг төөрөж. Ариун. Адис. Ариун цэцэг. Биш ээ биш. Дайж л та. Ариун цэцэг бол намайг заачих штэ. Надад бол байгаа юм. Өөрөө чи тайлбарж болохгүй. Өөрөө тайлбар. Өөр юу юм? За эхний үеийг биччих. Арай. Бичгүй бичгүй бичгүй бичгүй бичгүй. Тийм үү? Чи яасан? Хогийн юм бэ? Тэгээ энэ юу гэсэн үг юм бэ? Тийм өгөөтэй штэ. Зүрх сэтгэлээ шийдсэн. За, чи нэг тайлбарлаж чадахгүй гэж юу? Би бол дөрхөн тайлбарлана да. Юу хоёр залгаа, хоёр хөхтэй юм уу? Нэг л юм. Аа, гэгэнэ. Гэгэнэ, гэгэнэ. 40 нь. Тавилан, тавилан. Тавилан. Зөв сэтгэлээ гуйгаа. Авраач, авраач. Хөөе ингэж хам байна. Нэг хүнд ингэ бүр өгөөд нөгөө хүнээ тэгээд авангуудаа баярлаа би ингээ энийг чи өөрчлөж авч явна гэдэг юм. Үгүй үгүй үгүй. Наад чи нэрнийх нь утгыг хэлээд байгаа. Нэр штэ, анхны хайрын нэр штэ. Тийм, анхны хайрын нэр хэмбэ гэв. Тэ өөрөө тайлбарлаад бид нар нэр олсон штэ. Гүү, гүүдэг. Хулан, хулан. Халуу. Юу юм бэ? Намуу. Нэг амтан шиг юм буугаад байгаа байхгүй юу? Үхэр. Эвэр эвэр эвэр. Үхэр. Яаш. Аа, нэг ганц юртэй юм мөр. Фони фони. Үхэр. Үхэр шүү. Яма яма яма. За ишиг. Ишиг. Ишиг. А ийм шиг. А ийм шиг гэсэн байж байгаа. Ирээ. Ирээ. Ирээ. Ингээд ирэх гэдэг юм биш үү? Аа. Сайн хийчихсэн шүү. Баярлалаа. Баярлалаа. Одоо чи хинээр нэг асуулт асуу штэ. За тэгээ. За. Тэгвэл миний уусаа одоо дууг хуцаа дуусах юм байна. Уу амар хэцүү мэн ачаар нь. Эхний үсээ яаж болж байгаа юм бэ? Ирээгээд байгаа байхгүй ингэ. Ирээгээд ажиллаадлах юм. Хойш тоглоомд хүн ордог юм байна. Сосо сосо. Хоол идж байгааг бичихгүй юм чинь зүгээр зам. Үгүй ийшээ суу энэ утгатай суу. Бичсэн тий. Бичсэн. Бичсэн тий. Аа амаа олохгүй идэж мэдээд л бичсэн. Амаа олохгүй. Яг яриа олохгүй шүү. Амаа олохгүй идэх гэхээр одоо тий. Энэ хашаад ингэ ингэж энэ хоёр ч бүр өстэй. Амар нус нулимсн амар гоочт юм шүү. Бичихгүй гэжсэн тий. Нөгөө нэг азгүй өхлөд гэж бас байт юм л шүү. Одоо нөгөө азгүй өхлөд санамсаргүй өхлөд гэж. Нөгөө нэг нэг жалганд нэг хүн ингээд бааж исэн юм л та. Энд чинь нөгөө нэг мотоциклтай хүн явж байгаа. Мотоциклтай хүн явж байгаад тэр жалга гэж мэдхгүй нөгөө жалга руу чаа ороод орохдоо нөгөө нэг бааж исэн хүний мөргөд алцсан. Энд чинь томсоргоо усад ахгүй юу? Уучлаарай. Уучлаарай. Нэг нь аадгүй хэрэг. Нэг нь амар гоё ингээл бие хөнгөлчихсэн чинь. Харин нэг гоёс нь тэр өнөд яг ямар буруу юм шинж зүгээр баа болохгүй. Тэ? Магадгүй яг жалан байхсгүй. Гэвч чи сансрын ухал таа. Уул нөрөө бариад. Хинч мотоциклтэй нэг үгс. Харин дараад нь хинэ намаа сайн бодчихж байгаарай. Намаа минь эзэн уруур болсон сайжг орчдөө шүү дээ. Тэгээд чи бодчих авахгүй жоглонд автаа ч гэсэн сайн хойшоо авчиж яваа. Яа ч ямар амар сони юм бэ тий. Тийм чи ч одоо ингэ санамсаргүй юм болчих жоо. Тэгээ сая өөр нь бас дөлгөөнийг нүд рүү бас баншныхаа гурдлыг хаах шалтгаан. Уучлаарай. Чи зарлын ирээд байгаа юм шүү. Ер нь над руу гарч яваад идэх юм бол. Тэгээд өнцгөө тааруулсан тий. Яг хоод идэнгүүт нь баас ирээд. Энэ чинь миний зовон зан шүү дээ. Тэгм цай уудаг. Тэг би цай л уу. Цай л уу шүү би. Маш идэхгүй. Банш no need банш. Тэг банш ирэхгүй. Банш нь хоёр юм шүү дээ. Тэг цай л уу. Их чинь өөрийнхөө сүгэр сүссэн хоёр юм. Тэг их чинь сайхан төрсөн. Сайн чинрээд исэн. Жохон чиглэлээ үзтээ. Нэр шиг анзаараагүй. Таанс энэ чинь ингээ яаж хорч. Тэн дээгүүр нь тийм маяг. Чихэн сүү амар тосдог. Тэн дээгүүр нь хөөд байгаа сте. Тэгээ ч бүр амаа болохгүй уулаа сайн уурсан. Ямар сайн сайн дээ шүү. Цайл ууч. Правда нь нарцна. Хотол одоо салахгүй юм одоо. Одоо зуураа. Дугаар өгдөр. Одоо жамаа гаргаад агаасаа. Мэмэр гаргаад. юм бэ? Их чинь сайхан төрсөн гэдээ яриаддаг үү? Гэртээ очиод дахиад л өөр залуугийн тухайн нөхөртэй хасан. Нөө чинзоо чинзоогоос гадна номоо гэдэг. Номын чинзоо номоо надруу. Номоо бүр мемруу дээрээс. Хараа. Тэр яах вэ? Хороо ямар сонир бүрэн юм яа. Йоо юм ярьж байхдаа ингэж заавал инээс хүрдэг нь хэвээ хоруугийн жом юм аа. Хуурч хатдаг. Юм их сайн юм аа. Хуурч хатдаг. Харин тийм яг миний амнаас амар их юм гардаг. Заорсон юм би. Миний амнаас амар их юм гандахгүй ч. Дандаа хог хог юм. Тийм юм. Та хоёрт бас хөргөр хөхтүүд юм аа. Өө чи наа чин чин тоглосон шүү дээ. Наа чин миний сүм үү биш үү? Уухан барьчлаа шүү дээ. Мама бүр уухгүй. Өөрийгөө зүгээр чадчихлаа. Бүр тэл барьчлаа шүү дээ. Хүм хүм болгоныг дайлал за хажуу талын айл руу орё. Тэгээд бүгд бүгдийн араас гоо. Монгол юм. Аа одоо намаа намаа юу яах? Намаа намаа бөөлч гээд. Хөхнөөс гарах. Наа түгээрээ. Наа дараа. Хүний л сууш. Хүний л амьдрал ш. Би ч одоо өөрөө хотынх штэ. Эрдэнэ хотынх штэ. Эрдэнэ дэвтрээс болсон штэ. Хот болсон штэ. Эрдэнэ хот болсон. Би ч тэгвэл болсон. Угаасаа эрдэнэ хот гэдэг үстэй угаасаа. Угаасаа эрдэнэ юм аа. Гүг гүг. Би чай болсон. Хүй, угаасаа эрдэнэ хот гэдэг үү лөө? Уг нь бүр Эрдэнэт хот гэж байгаа тэгээ сүулдэ Орхон аймаг болсон байхгүй. Намаг нэг оюутан өвлийн амралтаар нэ семестрийн амралтаар Эрдэнэт лөө байхгүй гэсэн чинь манай нэг э, курс юм охин. Биш танах хаана дээ? Чи одоо хайчих юм гэсэн чинь би Эрдэнэтх шүү дээ Эрдэнэт явна гэсэн чинь. Хүү тийм үү хөтөө юм шүү дээ 10 л авчираа гэж бодсон. Хичнээн уур хурж тэр насагчийн гоонцнаас тийж унгаагаад. Тэр <laughs> манай хэцэг нөгөө нэг батд сурдаг байж нутаг руу дорнт руу явах цагт нь над орж зас зүүн бүсмстэй том штэ болно. Дорнтойг бол чаа болсон хатсан чи ангийнх нь нөхдөд гиснэ. Үе тэг та нутад та халуусмас байд юм уу? Яг тэгж <laughs> асууд өгс. Хүмүүс ингээд ажилдаа мориор явдаг гэж хэлсэн. Харин хинхээ хин яасан тий. Одоо хинхээ гоё гайваа. Тэр нь бол дээрээс зүүн тийш. Дорнт ч юм очих юм бол бас том штэ. Тий. Хэдүүлээ дорд минийгийн тал орно заа. Бөөр орно заа. Скватер айгу гойлцсан гэсэн тэг өгчөөд. Скватер бас гайгүй. Скватер бол дараа хангалуул явахгүй. Зарим болсон хотгодог болсон аа. Ер нь бол яах вэ тэгэл одоо л донд аймгаар авах уу? Чаалсан гэж чаалсан хотгодог болов. Тийм тэр аймагд юу гэж. Тэгээ бацаа чинь хот гэдэг шүү дээ. Сарнаа. Самбуу гэдэг нэр байвал яаж тайлбар? Бадам уу? Тэг бадам самбуу. Бадам самбуу. Аа. Батам. Самбуу. Чамаг тэхийвэл би та таахгүй юм. Ингээр ч самбуу. Аа зүгээр ингэж юм шүү. Самбуу. Самбууг бол яг амархан шүү дээ. За. Самбууг угаасаа л ингэдэж шүү дээ. Энэ дөлөөнийх шиг тал таадаг шүү дээ. Зургаар бол хийдэг. Тийм үү? Тийм. Сам зураад бууж болсон шүү <laughs> дээ. Юу тийм үү? Түш төл маань би нэрмэрийг хүрсэл таах юм байна. Танаа нэрмэрийг хизээж таахгүй таахгүй. Руслан гэдэг. Юм бэ. Тэгж таахгүй. Лан гэж юм байхгүй. Ахтун гурван баатар лан гэдэг чи одоо хэл үзтэй. Уу яриагаар бол таарч штэ. Мөнгөн лан. Мөнгөн лан, алтан мөнгөн лан. Яриагаар шууд ярьчих юм бол болтноос ингэж хэлбэл болохгүй штэ. За одоо энэ яг 0 цасыг хин нэг нэгээр үн шиднэ. Тэр хүн асуултанд хариулж шүү да. Тэгээд дараагийн асуулт шидэрээ. Толгоороо шидэж байгаа муухай бай. Одоо нэг гоё өөр юм яри. Твин бүр нэг аим нэг амьдрлийн нэг юм юу гэвэл философи тал руу болчих. За тэгвэл ингэ. Энэ өөр энд нэг суглуулах юмуд өст нь тэр суглуулах юм хамаагүй юм уу? Ганцхан юм шүү. Хахад сүртэй хүмүүстэй. Жилээ даад тий. Манай бүжтэй хаа. Нөгөө нэг тавчрыг тавьж ирсэн. Ингээд тойроод ээж байгаа юм чи. Одоо би асуулт асуу. Тэгээд шууд ингээд зааж хариулна зэ. За одоо энэ дундаас хамгийн ухаантай хин бэ? Бүгд заа. Хамгийн ухаантай гэж бодож байгаа өөрийгөө бүгд өөрсдөө. За тэгвэл энэ дундаас хамгийн хөөрхөн хин бэ? Бүгд өөрсдөө. Юу одоо яг яг ингээд ингээд асуул яаж вэ? Бол болно шүү дээ, болж шүү дээ. Хич үү. Одоо миний ингээд Гүг гүг энэ чинь бид чинь амар юу болчих шүү дээ. Битээри чинь бас сайн мэдэхгүй болохоор чинь. Хамгийн гол нь та дөрв чинь ингээд амар. Миний гоё ярилцгийг гэж байна. За за. Бидэх гоё асуух гэж. За за за. Юусэн мэй шүү дээ. Гоё гоё асуулт гэсэн. За. Аа юу. Эндэрлэгс надаа. Гэс хутаа гэлж шүү. Хутаа гэлж. Алтаа алтаа алтаа. Алтаа. Ялтаа тийм бичсэн үү? Яаж тэлтэй. Би хотлоо ээж байгаагүй штэ. Юу юм бэлээ? Гү жижиг. Хотлоо ярьж исэн. Хотлоо ярьж исэн. А тийм ээ хотлоо ярьж исэн амар. Ээждээ л хотлоор нөгөө нэг түнхнээс нь мөнгө авч чадсан. Аа бас хотлоо байж штэ. Ари тийм ээ тийм тийм тийм. Тэр лавгийн муухай байт юм. Яа одоо ээж өгнө баач. Сүүлийн хамгийн сүүлийн шок гэж шагаж исэн. Өөрийн сандраад Хата хата хариулж шидаа таачлаа. Хулгайч. Мөнгө болгоо. Би одоо яах юм асууж асуувал шийдэх юм үү? Юунаас асуусан? Юу ч хамаагүй асуугаа хинлээ ч хамаагүй шийдлэгдэад явах үү те. Гадаанаас ээж нь гадаа байх. Яа гадаа асууж үү? Баг зурсараа нэг байна миний хоо энэ дээр ярьсан. Өөрөө яасан. Өнөөдөр ээж түнээс авчихсан. Яана. Гэтэ дуртай жоохон эвгүй болчих. Яа яа яа одоо яах те. Манай энэ ч уг юм хүн амт баримтлуулах юм яа. Худлаа ярьжсэн ярьжсэн би нөө ээжтэй худлаа ярьжсэн. Цүнхээс мөнгөд отлоо. За байж та байж бодоо тийм бодоо яа. За ойлгочлаа. За Яг ингэж өөртөнд рүү шийддэг байхгүй анхны үйлдэл тэгээд анхны үйлдэл шийддэг. Анхны үйлдэлт нь ямар исэн бэ? Ямар исэн бэ? Ямар байсан бэ? Ямар байсан? Дараг асуулт дараг асуулт. Ингэж өдөө гараад ирсэн. Үүдээ хойш шийдгүү байсан гэдэг. Шүдийн салт. За салт. Анхны үсэлт нь хиттэй юм бэ? Нөгөө маань шүдгүү байсан. Анхны үсэлт нь хиттэй. Анхны үсэлт нь хиттэй. Үгүй энэ шилжиж асуусан шүү дээ. Одоо заримдаа ярьсан шүү дээ. Гүүш тээ. Би арилцав чи. Одоо дараагийн хүн дахиад хэлсэн мөгий. Гутлын ярьцмаар. Ярьцмаар. Аа 40 ярьцмаар. Аа дараагийн хүн. 40 ярьцмаар. Гой хөнгөн хөнгөн асуумаар байна. Гэхдээ зулаад арьсна өөр хамт юу ач. Амар хөнгөн асуулт. Хөнгөн асуулт. Зулаад нэлээ хүндрээ. Миний бүр амар хөөс. Сайн намайг сайн намайг бас яхад нэ. Би хиттэй байсан. За би тийш шийдчихсэн. Тийш. За хизээ амус хүлд хүн алгацсан бэ. 10 жилдээ. Хим байсан. Хоёр асуулт суух юм уу? Чи намайг ер нь нэг асуулт юм. Юу? <laughs> Алга. Яа. алдсан гэдэг шүү дээ. 10 жилийн ойдсан ойдсан байхтаа тий. Хэлсэн ч яах вэ? За хэлсэн яах вэ? Одоо сандарч байна. Та сандарч байна. Зүгээр. За тэгвэл анхны хайр. Аа. Яа. Аа. За чи чануу яасан? Яг хариулсаа чи юусэн гэж би хэлдэг. Чи ой асуултандаа хариулаагүй ш надруу ингэж тах юм. <laughs> Анхны анхны анхны олго цалинг юу исэн бэ? Ажил. Аа. Юу юу хийсэн болоо? Аа, кондуктор гэж. Кондуктор ч үсчихсэн. Кондуктор ч үсчихээ үсчихсэн. Үсчихсэн. Мөнгө аваагүй. Хамаа. Цалин гэдэг шүү дээ. Тэр ч авна шүү дээ. Анх яг цалин авсан тэр ажиллаад хэлсэн шүү дээ. Тэг мөнгө нь мөнгө. Тэ марцсан би мэдгүй. Юу хийсэн бэ? Брэймер дээр үед оюутан багтаа 2 хоног зөөгч гэдэг тэгэхгүй минь. Баг 40 40-тэй чор үнэн л юм шиг үнэ. <laughs> Амар тийм. Ойтон багтаа ши 10 жилтэй юм байна. Өө бүр 40 гарна. Оо. Одоо 50 гар. Тийм. 40 жил юм. Тэгээ алаа. Одоо тийм ариун өгөл талтаа хэл уур багтаа. Оо тийм байна. Оо. За. <laughs> Ариун ч 50 хүрч байгаа шүү дээ. Оо за. 40 юм шиг л харагдаж шүү дээ. Ямар бэлэр юм бэ? Ой. Бэлэр та нар фрэнд дээр өөрөө. Эсвэл өөрөх нь биений таалагддаг хэсэг үсэг юм тэгэл. Харин тийм надад ерөөсө асуулт олдохгүй наа. Өө тэрний цайны хавцаач гэж аа. Аа захиал. Захиал. Захиалга асуулт. Өөрийнхөө миний хамгийн гоё хэсгээ хэлээч. Тэ өөрийнхөө биний хамгийн дуртай хэсэг. Онц. Үзүүлээ. Амаа. Аа, оодэр гацсан. Окей. Яа. Хай цачин. Эвээ. Хүн тэгж зангахгүй яа чи хариултаа хариултаа бэлдсэн байна. Тэгээ. Хамгийн сайн найз. Хүү. Батма. Аа, за хурд. Батма. Тий. Тийм тийм эмэгтэй мэдээ. Хамгийн муу найз. Одоо шийдээс хамгийн муу найз. За таны сул тал. Аа юу гацаа. Оо би тэгээ яах юм. Оо. Май. Би яах. Хамгийн дургүй юм чи юу вэ? Чиний биенээс. Миний юу? Тийм ээ, миний хөлний хуруу. Тийм ээ, яг зөв та зөв хэллээ та. Бид ч гэсэн дургүй. Тийм ээ. Өөр зүйлүүд өгнө бас бус байна. Баа бабаш та хэлсэнгүй энэ удаа. Хэлсэнгүй, хэлсэнгүй. Хэлсэнгүй, хэлсэнгүй. Хэлсэнгүй, хэлсэнгүй бүгд торгоо. Хэлсэнгүй, та хэлсэнгүй, хэлсэнгүй, хэлсэнгүй. За дуртай хүн мөн бас тэнд бас сууж юм ч юм уу яаж юм бэ? Зулаагийн хамгийн дургу юм. Юу шиг вэ? Зулаагийн хамгийн дургу юм. Зулаагийн зулаагийн хамгийн дургу юм. Миний хамгийн дургу юм юм уу? Би зулаагийн хамгийн дургу юм. За. А миний хамгийн дургу юм юу юм? Зулаагаас хамгийн дургу юм гэж аа. Зулаа Аа намаа намаа тий зүгээр чиний чиний хувьд зулаа зулаагийн хамгийн дургүй юм нь юу вэ гэж юм байна л та. Фанда. Аа амт одоо. Үгүй. Тийм л юм. Номогийн хувьд зулаагийн дургүй юм биш. Тийм ээ. Чиний бодлоор зулаа зулаагийн дургүй юм нь юу гэдэг юм. Үгүй би зүгээр зулаагийн хүнд дургүй. Аа тийм ээ. Тэгэж асуугаад юм шүү. Тийм. Харин тийм миний дургүй. Аа. Яа яа. Шүтээ асуугаад. Яа ясаа яа. Ясаа чи яа. Яа надад хэрэгтэй байгаа юм шүү дээ. Яа. Дараа таагийн паспорт байхгүй. Таны амьдрал байхгүй зүйл. Юунд үнэ? Таны амьдрал байхгүй зүйл. Амьдрал байх Ferrari. Йоо гутаа хариултын хүний өмнөөс харж байна. Бага. Согны байх шүү. Согны. Ус. Ус. Ус. Ус. Ус. Ус. Аа тэгээ сая ургадсан болом болог асуугаад байсан юм. Сахал. Юу юм бэ сахал хийж? Сахалтай юу гэж юу? Аа. Сахалтай юу гэж юу? Сахал. Аа. Яа ми ми сахалтай юу гэж юу? Хоёр. Би сахалтай юм болоо. Биднээс төдөө хүүхд гарахгүй. Гарах. Оо би хэмээ гарах уу? Гарахгүй. Юу наацчаа. Үгүй наа чи таавар болчихлоо. Дараагийн хэсэгт эмээ болмоор байна. Тэрийг би мэдгүй. Эмээ болмоор байна уу? Тэр болмоор байна. Өөрөө л мэдээд байна. Тэрийг би мэдгүй шүү дээ. Дүрч мөч гэл болмоор байна. Болооч. Яагаад вэ? Таван таны бүр амар ижтэй сая бүр. Гүг манай хатан биш ч одоо 40 насны эмээ болмоор байна байхгүй юу? Тэр үнэ миний үеийг яаж юм бэ? Үгүй ээ. Нэрэ нэрэ. Их чи үеийнхнийг бүр. Яна наа нухчлаа шүү дээ. Нухч нь барлаа. Би өнөөдөр өөрөө эхийн сүүгээр хүртэл хайж өгчих яаж байгаа юм бэ? Гэтэ тэрийг бид нэр яг өөрсдөө мэдх юм уу? Тэрийг эмээ эмээ болохоо. Энд гэхдээ айгүй. Үгүй үгүй зүгээр. Ната чинь. Бүгд хатаа ихгүй. Амар бодлого шивээ цооч. Харин миний бас эмзэг сэтгүүл рүү сайн өгшөлчлөө. Тэгээд амар сонинд алгадлаач. Эхлээ тэгээд юм байдаг өстэй амар юу хамгийн үнэт зүйл. Үнэт зүйлээ миний хүүхдүүд. Аа. Гоё дөрөв цоцго. Аа. Миний одон. Миний дөрөв одонтэй юм. Миний тав дахь миний гитсэн дөө. Ата 6 дахь одонгийн хүүхд гэж. Бодлоо л их чинь хоёр хүүхдтэй. Аа за. За. Бодлоо л их чинь хоёртой гэж. Аа. Хоёр хүрээд нэг 12 жил болж байна. Дараагийн үгт хизээвэ. Оо. Хараа дэше гарыг гэж тээ. Аа, хизээ өндөөс ухаа 2 жилийн дараа. За. За. За 6 жилийн дараа. 6 жилийн дараа гэсэн юм. Чи шууд хэлтэлээ. 13 дөхтэй. Өчи чинь 30 мулчтай дэ суух юм уу тий? Агүй. За за биш юу асууж ирсэн чи хажимс. <laughs> За за. Аа тийм. Амьдралтаа орж исэн хамгийн эвгүй гэдэл. Аа хамраа ухж байгаа за тэр ч гайгүй. Хамраа ухж бол гайгүй. Аа хамгийн эвгүй гэдэл. Аа би яах юм бэ шүү дээ. Та санаанд ордгүй. Та за хараа хамраа ухж та чамд харагдсан. Тийм учраас. Яа би өөрөөр хамраа ухж исэн чи төвшөөд байсан. Үгүй чи ингээд гаццсан. Би гаран дагуулсан. Нэрлж мэрэлцсэн анхаа цогоо. Тэрээ давж байгаа. Энийс гараа гасч. Тэр сат нэхний ингээ гарч ирснүүд нь жоо хар мар өнгөтэй. Өнгө. Өвөл явсан нөгөө утаагаар амжихлаа. Эхнийх нь ингээ жоохон дээшлэл чинь жоохон цус устай. Цустай болтой. Амар их ухцсан үгчтэй ингээ. Санаа мороо мороо. За за за. Эхлэе. Аа тэглээ. Тэглээ тэглээ. За явах уу? За. За байр дэш. За айл руу явах уу? Ариукон хэмжлэг өгч. Баярлалаа. Хоёр аа номоо дахуулж уусан цаа. Номоо нэмэлт хөхний хөтэй. Баримтны компани дээр авчих. Тэгээ тий. Байгууллагын дээр авчих. Тэгээ байгууллагын дээр авчих. За за за сайхан нээлттэй. Чиний хөхнөөс гам гэдэг. Уншгүй юм аа. Гэтэ одоо бичиж байна хоёр төр. Yeah yeah oh, oh oh oh yeah yeah yeah yeah